semangat Sepau bintang timur Cahaya jihu musaluk dunia Menterang di kota Musuh kampung Mupitra burung Malam berota Ha? Oh, kaya belum bantu Yang ke mendoanya Pek tutup leher Alam tiba di mana mana ada uli. Ah, ada mana? Hehehe. <laughs> Apa apa tanduk, lambat jauh dia pergi hmm. Hai, saya pegah dan minta angka. Pergi ke bidang khabar ke? Hei, yang mana sekarang tak mudah lagi kemari. Dino dah pakai cerah baru, dah kemari, dah prank. Oh, prank? Prank kak, baik pun. Mana muka pun lega. Ya. Uh! rồi kan. là piro sih kan? Kutu black lago. Bo ju beri ada mana tuh? Ini cok uci ya jadi namu kan. in này ini kan. Anh ba? đâu? Talo. Ari lek rok mentong ini mencabut rai. Uci bini. Ah, mbek lek patali. Kena mentong. Lagu takau. Nga kuat. qua. pegang sana aku boleh bau Pengen sikit lah itu kemayang Ok eh. Ni Ahal, baru dah mahu pembuatan Spring Ayang ha, yang peti Peti Tak hmm. apa ni nanti ni Ini orang anda ketua Badan apa yang ada di sini eh, Kata aku punya barang. Kami nampak udah ke pandai pau. Ngantukin. Kemalau sang ide apa juk sa aku bah. Yo ta. Yo minta barang macam tu baru selesa. Oh, kem kau bukan apa kau lagi. Sama tahu ke? Pak nak ke? Tu mana? Anji pakai hai entang. Pak nak lain. Paling, abah tinggal beraya perlu. Parang, oi! Parang-parang na. Yan, parang-parang na. Yung ya, kayo degree yan, yung sabi, complete. Masa dah bang eh? Mali. Kacok, kacok, kacok, ada kapasak yang boleh? Ketinggal. Tinggal prank aku. Nunggu aku lah. Kau kabur ke? Di bantai itu dia. Apa kali parang-parang ada? Ni yang sedar. Sedar. Kau sedar ke? Tak wah kau kena hot ni lop. Tahu, leh, leh, leh. Beli kedai, hmm, kakak orang Pak kedai orang ke? Kakak orang yang ah, kau kedai. Jika pernah ke lah. Mungkin ke pun dulu. Kiko. Pak kau pun. Ya, kamu. Kalau ini sama. Ini sama. Hai, tak leh leh tu. Wes tu. Ah, ki. Ki tu sini leh. Berikan kape. Ini ke balang pun tetek dia je. Kau tetek goka. Tak perang-perang noh. Buho. Pakai pun. Alah, sapu tangga tu. Oh! ambil kaduk ini ni kan bertuh perengkap untuk akhir dia pergi. Perengkap bro ni. Mat ni. Ya kena kau ambil kaduk kuat mana ni yang lu ke eh. Nyurunya lu ke ni oi pakai iman. Pakai iman. Muka abah Amerika. Kita bawa matong. Ha, ibu kap, ibu rapat. cả hả? có thấy lụa à? nhóc ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕು ಕುಚ್ಚ ಹಂಗು ಹಾಂ nhà là gì cũng kia đi là cũng có lựa cái bia về bước ra cũng đúng không bê này đi có phải lửa có phải lửa không thôi không coi nào bắt coi bắt coi Mana bobo? Kecil perah lah jangan letak bobo. Vậy cậu dài vô đua vô Của bà thằng xấu cũng tủ bán có mang đùm Hãy subscribe tiêu Điều cả làm tui đi này Đà mình Có lườn có không rồi Làm tui đi nhô Ibu săn chết bọn đào Cắt đi không? Cắt đi không? Cắt đi không? Cắt đi đi không? Iban Honda Dah bayar pinjam Dah tu on Honda Abang Honda Kalau dia kapur Ya, Kalau buka coba-coba ni komputer kakek kena buka upgrade <laughs> dong. Berkunci ke mayang ke. Ni hasil ni. Komputer karo tu. <laughs> Hau dek kau. Oh nyo, mau mau mentai lama dua pesawat, dua positif. <laughs> Ya, kaitim nyo. ưa ừ, hình lắm tôi đọc đông đông này làm ý chu lòng Yung ino, bro pa. So, wala tamang ganun. Kompara. Bang Sabah lempuh tak wet nyom rumpuk. Hana tera nak bah mumur mantang. Payah apa payah pindah lempuh lain. depan, depan, depan. Eh, dia peluru orang. Lah. Peluru orang. Lah. Dia pegang, pegang. Kena lalu. Oh, dah lalu, pegang, pegang, pegang. Lah. Duk main. Eh, bapak, pegang, woi. Perinik, bro, tak. Pegang, tak kena sibuk ke. Bismillahirrahmanirrahim. Kok anak kena? Dah eh, peluru lah, Melayu. Oh, peluru, peluru, kabe? Kan kak, ui, nainan, kelain kan kena nasi berapa? 부수나 부수 짱 부수 버거 어 밑에 들어 mang mau pinang dulu ayo kapan lo kenapa lu kerja pecah ni merau dengan doek. Nanya malah le doeknya? Karena tu tidak bi. Tak beli depong ku. Tak tak tahu ada orang nak buatnya. Saya teruk ke le. Eh eh hai debi dengan doek tu. Mana mengalih doek yang mencut ni. Kita ada yang kerawaknya tadi tu. Eh eh hai mudah hai cuma debi saja. Nyambang kau tu. Kita ada no. Harus. Puna arah dia berdepuk dia. Tak apa-apa yang dia pakai. Kupu kau teruk kan aku tu eh. Jadi pun sarah pilih kelihung. Menyatakan sarah di lain. Kecik kah boleh pilih pilih hina ah. lampau. Hana lu, mana pilih kelihung kan? Lu Hana. Pakai masa umur sikit je tak ada salah. Lu Hana ru. kan lu kan? Ah. Yang kah hang pedih, tidak kuat kuat cek sendiri cari bapa pilih. Sudah hang pedih dah, tidak tak boleh dikira kau tu. Nampak pedang. helikopter je. Dah ya uga. Yo he dar. Pada nangkam. Gitu. Ah, I know the view here. đi Hindi lang, ito man. Ado. Nyaman tayo. ăn gì ta là có hệ Ya, ini opah dah. Sang hilir sikit. nutuk gara-gara awak ji. Pecu-pecu bahasa bagol lagi. Nyo bino pecu. Tujuh hari nya, tujuh hari ji dapat buka melisan. Nyo dapat buka ketua. Pada boh mendai mabu. Pak Neri mung ya iya eh, pada kangkeng bikin hotel. Ada amna je bayu sewa humpi. Ya ini pada tempat ke. Oh, rupanya ada banyak bodoknya lah kau. Hmm. Dah Talo. Padah. Wah, habis ke? 嗯。 <laughs> Bro. Ali. Eh, ampun. Ampunlah kasih. Aduh. Budak, budak. Budak, budak. Aduh. Aduh. Bagi belum hai macam nak kicik. Ah. Nanti. Sakit. Maya lama ke? Ampun, nali dengan. Ampun, nali lu. Ampun. Ah. Mama, mama. Ale, dengar Ale dah. Apa? gerak-gerak ah mendung. Aduh. Tak gerak-gerak ah. Ali. Eh, apa yo? Oh, oh, oh, oh. Lampu. Ha, curam nak kek. Alih. Muka senang tak belum kena. Oh? Hmm? Alih. Ah! Yeah. Alih. Ah! Ha? Tu lah kena dulu ni nak orang dalam pantai leh. Ni pihak kau buat juga kau dah sini kau ingat ah beli dia mu. So, dah dulu remove ni. Kau boleh? Pipe on dia kau? Eh, ampun. Hoi! Pipe apa on kau? Kau boleh ke? Kau boleh? Apa kau ke Meta Murai? Run. Ada muka ni keluar. Buglah tak aku dengan pedang ni. Alhamdulillah. Cái nào rồi mình đủ. Abay ko rin ako kapatiyan ko. Abay ko. Ada ang kang babarang. Kuda ong. Ku pakak mo dah gawai daw. Nyo ba ka lawan-lawan bu. Babay ko. Ho lang ku hu ka nang ka ja. Tem ah. Ali ay, ya. nang ali mo. Hai puka ya. Apa duri apa popo? Apa jeri? Dinor ayu breda ba kore. Bi ka na pa? Tiga orang tak? bah, bah dah putuk depan lewat. Kau putuk je kudi. Ya, ambat kan? Ampun. Biasa. Tak bodoh, tak bodoh, tak bodoh. Masa bodoh pak tak ngi maya. Oh, baju ni pulang ni nak kau jumpa berapa? Pak tak tahu. Ah, putuk je kudi. pagar ayu kudi. Perhatian jadi berdeli. Berapa yang Honda ayo apa kah? Mau gue ini mau kah? Jono kono cuma dulu. Oh nak bawa dong. Oh pokoknya kalau eh kan juga. Kau di all bank tadi eh ju eh ju apa apa. Nah, nah.

Ya, ya, aku ya. Nah, motor kamu, kayak motor. Apa? Ayo dat yo ya, reo. <laughs> Eh, maar to Action. Hmm, rasa hancur dah menake. God. Ini yang baru datang kumpul hari ini. Oh, macam mana? Okey, apa? Apa dah? Apa dah? Sudah. Kakak, kakak, kakak.